मेरे दिल को क्या हुआ है जब से सलाम तुझे देखा है हमें हाँ प्यार हो गया है इकरार हो गया